parcero de pasta. kele Harap kau tunggu sampai nanti saya kembali Bawa rasa tuh kesini dan kembali sedih kasih oh Air mata tuh jangan sampai meleleh Karena saya pergi pasti saya kembali al canal! de